Vamos conhecer um líder de Rovanion e o primeiro senhor dos Euthiod, os antepassados dos Cavaleiros de Rohan. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Marwine,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 Marruini era um desses nortistas. Na verdade, ele fazia parte da família nobre do reino de Rovânio. Seu pai, Mahari, era descendente direto de Vidugávia de Rovânio. Vidugávia viveu no século XIII da Terceira Era e se intitulava o Rei de Rovânio. Governava as terras que ficavam entre Treva Mata e o Rio Rápido. Sua filha, Vidumave, chegou a casar com o rei de Gondor, mas isso é história para outro vídeo. Cerca de 600 anos depois, um dos descendentes de Vidugávia era Mahari, que liderou os nortistas de Rovânion para auxiliar Gondor na Batalha das Planícies contra os Carroceiros, em 1856 da Terceira Era. Ainda vamos falar desse evento aqui no futuro. Mahari foi morto nesse conflito, mas alguns nortistas conseguiram escapar. Marruini, filho de Mahari, liderou um grupo de sobreviventes para o oeste os refugiados vagaram até alcançar a terra inabitada entre o banco oriental do rio Anduin e a borda ocidental de Trevamata. Estabelecendo-se ali, nos vales do Anduin, eles se tornariam os Eothiod, ancestrais dos poderosos cavaleiros de Rohan. Eothiod é um nome anglo-saxão que significa Povo dos Cavalos. Quanto à etimologia de Marwine, esse é um nome retirado do gótico, que significa amigo dos cavalos. O primeiro elemento do nome é mare, que é o mesmo que forma a palavra mearas, que é aquela raça de poderosos cavalos. Já o segundo elemento, wini, significa amigo, como aparece também em Folkwine e Elfwine. Em 1899 da Terceira Era, Marruine alertou Calimetar de Gondor que os carroceiros estavam planejando assaltar Calenarthon passando pelos meandros do Anduin. Mas os nortistas escravizados também vinham planejando uma revolta contra os carroceiros caso estes se envolvessem em alguma guerra. Calímetar provocou os carroceiros a partir de Ithilien. Os carroceiros desceram com toda a força que puderam e Calímetar cedeu diante deles, puxando-os para longe de suas casas. No auge da batalha em Dagorlad, os cavaleiros que Calímetara tinha enviado sobre os meandros, deixados desprotegidos pelo inimigo, juntaram-se a um grande Eored, liderado por Marwine, e atacaram pelo flanco e pela retaguarda. Só lembrando que Eored é uma divisão de homens treinados para a guerra que servem num determinado tempo ou às vezes como um grupo permanente. Esse tipo de divisão militar era bem tradicional durante os dias de Rohan. A vitória gondoriana foi avassaladora, mas não decisiva. Os carroceiros se dispersaram e fugiram em direção às suas casas no norte. Kalimetar não os perseguiu, e os mortos, cerca de um terço de sua hoste, foram deixados para apodrecer em Dagorlad, o mesmo local de lendárias batalhas do passado. Foram os cavaleiros de Marruine que assolaram os fugitivos e lhes causaram grandes perdas na longa debandada pelas planícies, até chegarem às vistas de Treva Mata. Lá eles abandonaram a perseguição e apenas gritaram provocações aos inimigos. Dava para ver uma grande fumaça subindo, pois a revolta dos nortistas escravizados, auxiliada por Marruine, tinha acontecido. A eles se juntaram nortistas livres e juntos tinham conseguido incendiar muitas habitações dos carroceiros, depósitos e acampamentos fortificados com carroças. Porém, como estavam mal armados, muitos insurgentes morreram. Além disso, os jovens, velhos e mulheres dos carroceiros eram treinados e lutaram ferozmente tentando defender seus lares. Marruine, mais uma vez, se retirou para os vales do Anduin, e ele e os nortistas que o acompanharam nunca mais voltaram aos antigos lares. O filho de Marwine, Forthwini, foi o segundo senhor dos Ilthiod, ainda nos Vales do Anduin. Ele continuou a aliança com Gondor para combater os Lestenses e Carroceiros. Não há mais o que ser dito sobre Marwine, mas é bom destacar que o efeito da aliança entre Marwine dos Eothiod e Kalimetar de Gondor seria sentido muito tempo depois, num futuro que ninguém previra, as duas grandes cavalgadas dos Rohirrim.